Maneczko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powraca wasza jedna z ulubionych serii. Może nie do końca ulubionych, ale seria, która zważając na wyświetlenia, które zrobiliście pod serią, bardzo wam się spodobała, więc dzisiaj powraca OME TV, długo wyczekiwane przez wszystkich OME TV. No to słuchaj. Podwieczorek bierze kep. Na podwieczorek bierze kep. I dzisiaj zrobimy sobie kolejny odcinek. Zobaczymy, co konkretnie na tym OME się będzie znajdować. No, OME znajdować. Na OME się znajdują ludzie, oczywiście, nie? Ale chodzi mi głównie o to, że co dzisiaj będziemy robić? Będziemy e, uczyć osoby z Ameryki języka e, polskiego, tak? Yeah. Yeah, so I thought about studying Polish. I mean, mhm. how hard can it be? The word plain Polish. What the fuck? To będzie, moi drodzy, wyglądać. Również też po, będą się przewijać różne sceny, zobaczymy jak ludzie zareagują na to wszystko. Więc co moi drodzy, na początku pamiętajcie o subskrypcji tego kanału tutaj na moim paluszku macie przycisk subskrybuj tak lata, naciśnijcie go tam na dole, pamiętajcie o łapeczce w górze, bo im więcej łapecze w górę, to tym więcej takich filmów, bo będę wiedział, że wam się po prostu takie filmy podobają. Więc co moi drodzy, chyba możemy zaczynać kurwa zero pierniczenia już. Lecimy! Oh. Hello, what's up? Hey, you waiting for me? What? You waiting for me? What? What No. Okay. To learn Polish words, bro? No, no. I learn. I learn. I learn. I I I I I I I I learn. Mila, you like me? Yes. Why? Please uh, revise for me. Uh, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa. Wait a minute! Who are you? Kurwa. Kurwa, rzeczywiście! That's nice. Uh, proszę. You know, you know. Aha. Pyry, oszy, e. Proszę. Nice, nice. Nice. Pardon me? Pardon me? No. <laughs> it was at this moment that he knew. He fucked up. What's up? I hear myself. I hear myself. I hear myself. Loser! You're a loser! Hello, what's up? kurwa, ej, o kurwa no. You must got kurwa some code because I not give you kurwa this PC kurwa. What? Kurwa sroda, nie what. I don't understand. Pierdolisz się kurwa baranki we. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git, pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Siemka. Hi. Hi, srajnie hi. Where are you from? We are from California. I'm from Poland. You like Lewandowski? But now it's Thomas Muller. Muller making room for himself. Goetze. Lewandowski for the hat trick. Off the post. Lewandowski again. And somehow he's put it in. For the hat trick. Off the post. Lewandowski again. And somehow he's put it in. Oh my word, this is one of Lewandowski. Yes, you like Lewandowski. is the best soccer player. Hi. Hi. Can you speak English? Can you speak English? Fuck you! Yes, I can. That's nice. Yeah, I think so too. Hello, what's up? Hello. How old are you? I am 16 years. Uh, 16. Źle powiedziałem? Hello, what's up? Ty po polsku możesz? No speak Polish. Jeszcze Polska nie zginęła, niech żyje Polska!